हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम इंक्रीमेंट करवाएंगे पाइथन के अंदर और वाइल लूप का यूज करेंगे फायदा क्या होगा लिखेंगे एक बार प्रिंट होगा कई बार ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ ए एक आ, ले लिया हमने वेरिएबल और इसमें इनिशियलाइज कर दिया जीरो अब यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूं और यहाँ पे ब्रैकेट को करूंगा open a is a is less than equal to equal to नहीं करता सिर्फ लेस देन करता हूं लेस देन टेन कर देता हूं टेन का मतलब हुआ नाइन लेस देन टेन का मतलब क्या हुआ नाइन तक ठीक है अब यहां पे लगाएंगे कॉलन एंटर करेंगे और यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू ठीक है और यहां लिख दूंगा a plus one a plus one लिख दिया है देख सकते हैं आप ठीक है अब यहां पे क्या करना है एंटर करना है नीचे आना है यहां पे प्रिंट जो फंक्शन है प्रीडिफाइन फंक्शन प्रिंट उसको यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ ठीक है तो यहाँ पे लिखता हूँ S U R A J और यहाँ पे लिखता हूँ तिवारी तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ इसको एक बार लेकिन ये प्रिंट करेगा नाइन टाइम ठीक है तो चलिए एक बार इसको चलाते हैं रन करवाते हैं देखते हैं क्या होता है तो F5 करके इसको चलाता हूं और ये देखिए ये काउंट कर सकते हैं आप two three four five six seven eight nine ten ten time ये प्रिंट कर रहा है हालांकि हमने यहाँ दिया लेस देन टेन लेकिन ये टेन टाइम अच्छा जीरो से स्टार्ट करते हैं ये जीरो से स्टार्ट किया गया है जिसके चलते ये टेन टाइम प्रिंट कर रहा है ठीक है अगर मैं इसको वन कर देता हूँ तब देखते हैं क्या होता है एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड आउटपुट जो आया हुआ है यहाँ पर ये नाइन टाइम प्रिंट कर रहा है one two three four five six seven eight nine nine time print कर रहा है अगर मैं इसको इसमें टू इनिशियलाइज कर देता हूँ तो ये एट टाइम ही प्रिंट करेगा ठीक है तो ये देखिए यहां पर देखिए इस तरीके से ये एट टाइम ही प्रिंट कर रहा है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी ये इक्वेशन समझ में आया होगा कि ये कैसे वाइल लूप यूज हो रहा है ओके